so hello and guys welcome back to our new video और आज हम गाइस आज नए साल वाले दिन आपके लिए एक न्यू अर्निंग एप्लीकेशन लेके आए तो गाइस बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी गाइस दसवीं के पेपर हैं तो इसलिए थोड़े से वो है मतलब कि आप समझ सकते हैं तो उसे गाइस आज हम अपना जो नया साल है तो इसलिए सोचा कि यार आपके लिए अच्छी अर्निंग ऐप लेके आए तो अर्निंग ऐप आपके लिए लेके आया हूँ मैं तो उसका नाम है ये क्लैपर तो भाई इस क्लैप पर आपको आपको यूज़ करना है तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले आपको कैसे यूज़ करना है मगर आपको जैसे आप यहाँ पे आ गए आप समझ लीजिए आपको ये जो डिसेबल नाव का ऑप्शन आ रहा है ना इस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आपको डिले कर देना क्योंकि ये आपकी बैटरी फिर लेगा नहीं थी तो भाई यहाँ पे आपको देखना क्या है यहाँ पे आपको फिल्म रहती है जो बॉलीवुड की फिल्म है तो वहाँ पे यहाँ पे आपको उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसके आंसर देखिए यहाँ पर मेरा ये चल रहा है आठ स्लॉट खाली है उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि अब मुझे कितने क्या नहीं फिलहाल गाइज मैंने एक अभी खेला था तो इसमें मैंने ना जीरो रुपीज़ मतलब कि फ्री में खेला था तो उसमें मुझे गाइज एक रुपये मिल एक रुपये मिल चुके हैं क्योंकि गाइज मेरे इतनी बॉलीवुड के बारे में जानकारी है नहीं और गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रुपये मिल हैं फ्री में यहाँ पे भी एक मिला है यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि मैं आंसर दे नहीं पाया था और सब जगह ज़्यादातर आपको और गाइस एक और मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे जैसे आपने ब्रह्मास देखी हो उसका यहाँ पे आपको मिलता उरी फिल्म देखी हो और Sooryavanshi quiz Wanted quiz Dangal quiz Dangal तो गाइस बहुत लोगों ने देखी होगी तो गाइस मैंने इस पर बहुत ज़्यादा आंसर देखे पैसे भी कमाए हैं देखे आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए ये है कुछ विड्रॉल हिस्ट्री यहाँ पे और गाइज यहाँ पे आप अपना एड मनी करने की कोई ज़रूरत है नहीं जैसे आप मेरे लिंक से इसे डाउनलोड करोगे आपको तेरह रुपये आपके अकाउंट में मिल जाएंगे और गाइज आप बात करते हैं इसके विड्रॉल की तो आपको यहाँ पे अपनी बस यू लगानी है और मैंने जैसे कि मैंने एक विड्रॉल यहाँ से ले चुका हूँ और दूसरे विड्रॉल में बस मेरे पंद्रह रुपये कम है तो यहाँ पर पचास का विड्रॉल लगा सकते हो उससे नीचे का ये ऐप मंजूर नहीं देती तो भाई वो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये देखिए ये लिखा है ना पचास का पेट्रोल तो लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया बिल्कुल जेन्यून ऐप है आप और की वीडियो भी देख सकते हो और यहाँ पे आपको पर रेफर के तीन रुपये मिलेंगे तो आप उन्हें जहाँ पे वॉलेट पाएंगे कैश डिपॉजिट के अंदर वो आ जाएंगे और आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हो और गाइज अगर आपको एड मनी करनी है तो आपको यहाँ पे एक रुपये भी ऐड कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ तो गैस मैंने अभी किया तो यहाँ पे देखिए यू पी आई फैन पे पे जाएंगे ऐड टू प्रोसीड बस इतना यार बस बस बस हैज़ बीन कॉलर मतलब कि यहाँ पे रुक चुका है तो आप यहाँ से अपना अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो thank you thank you guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज एक नया साल है और एक लाइक आप भी कर देना और गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज प्लीज़ गाइज ये समझ लो यार बहुत दिनों से चैनल नहीं चल रहा नया साल है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ तो कमाल कर ही देना guys thank you thank you for watching video और गाइज अगली अगर आपने इस पर दस या बीस वीडियो भी कम्प्लीट करवा दी तो अगली वीडियो उसके तुरंत ही आ जाएगी दूसरे दिन ही अगर आपने यहाँ पे अभी बीस या तीस रुपये करवा दिए तो थैंक यू फॉर